Друзі, я нарешті підійшов до дуже визначної пам'ятки міста. І ще. Отак. І... Попала грамота. Я думав, що це пам'ятка. Це жива людина. Заселився я в хостел. Цікавий заклад такий от. Як називається? П'ята підземельна. Це була саме бюджетна, тобто вона складає 81 євро. що я вже друге тут в цих місцях. Перший раз я був пару років тому. Але друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко. і Ви, як завжди, на каналі про подорожі. А зараз я знаходжусь в місті Львові. І саме з цього міста починається моя європейська мандрівка. Метою цього відео є те, що для того, щоб подорожувати Європою, країнами Європи, не треба багато грошей. А саме для цього я купив е, екскурсію, е, яка буде тривати 4 дні. І ми побачимо три європейські країни: це Польща, Краків, Відень, Австрія і Будапешт Угорщина. Екскурсію я купив на сайті Accord Tour. Силочка буде в описанні під відео. І ціна була саме бюджетна, тобто вона складає 81 євро. Екскурсія розпочнеться завтра, 31 е, жовтня, буде тривати по 3 листопада. А зараз я буду поселятися в хостел, і потім буде цікава невеличка екскурсія зі Львовом. Так що підписуйтесь на мій канал ставте лайки, мені буде дуже приємно та коментуйте. Пишіть все, що думаєте. Насправді я заселявся в хостел Джеш ввечері, але для того, щоб не порушувати порядок відео, своє поселення я показую вам прямо зараз. Отже, друзі, заселився я в хостел. Отакий ось номер, бачите. От, Нагадаю, вартість цього номера коштує 11 доларів, правильно? На сайті було. ну? Да. Сюди входить ось такий от номер. Потім оце така прихожа з телевізором. бачите диван, тут туди жіночий номер пішов. От. Ось така ванна з туалетом. Ох ти, як тут світ включається. Ага. Така душевая. Всі удобства, фем зеркало. От. Дивіться, силочку на цей хостел, чи готель, чи хостел. Воно готель називається Discovery, але ну, більше як хостельного типу. Я оставлю під цим відео. Так що, якщо вам сподобалось, будете у Львові, поселяйтесь тут. І отже, перша частина цього відео буде присвячена історичним пам'яткам міста Лева. Наразі в другій частині я зустрінуся зі своєю знайомою львів'янкою, яка покаже нам чудові креативні мистецькі заклади. та гастрономічні місця. Друзі, а наразі моя екскурсія Львовом триває, і першим пунктом програми, котрий я вирішив відвідати, це одна з величезних пам'яток Львова. Це собор Святого Юра. Ось зараз я вам його покажу. Отже, дещо цікаве про ансамбль собору Святого Юра. Святий Юрій Змієборець вважається покровителем Львова. Дерев'яну церкву Святого Юра на цій горі заснував князь Лев у 1230 році. Першу муровану церкву споружена у 1363 році. У 1761 році зведено архітектурний ансамбль у стилі пізнього бароко, автор Меретин. На фронтоні храму фігура святого Юра на коні, скульптора Пінзель. Тут є найстаріший в Україні дзвін, датований 1341 роком. Архікатедральний собор святого Юра належить українській греко-католицькій церкві. Отже, моя екскурсія Львовом триває і наразі я буду переміщуватись у центральну частину міста. Далі я вам покажу, що там є цікавого. Взагалі про Львів можна дуже багато всього розповідати. Це історичне місто, колишня столиця Галицько-Волинського князівства. Я за один день я просто не встигну все вам показати. Тому тут, як мінімум, треба приїжджати дня на 3-4, щоб подивитися все, все цікаве. Тут багато історичної архітектури, а також багато затишних цікавих кав'ярень з, е, з такою атмосферою. Е, колоритною, саме місцевою, притаманною саме в Львову. Наступною не значущою пам'яткою міста Львова є Палоць Потоцьких, до якого я зараз і прямую. Зенькі вулички стародавнього Львова. Ось Бачите, отак воно все виглядає. Ось, ось нарешті я знайшов палац Потоцьких. Отже, трохи цікава інформація про цей палац. Палац намісника королівства Галіції та Лодомерії графа Альфреда Патоцького був збудований у 1890 році архітектор Луїда Верн. 22 листопада 1919 року на палац впав літак американського пілота Грейвса, який брав участь у показових польотах над центром Львова. ремонтно реставраційні роботи споруди закінчилися в 1931 році. Сьогодні у залах розташовується експозиція відділу європейського мистецтва 17 та 18 сторіч, а також проводяться мистецькі виставки. З 2001 року палац належить Львівській національній галереї мистецтва мистецтв. Отже, друзі, моя прогулка славним містом Лева триває, і наразі ми виходимо в самий центр міста. Ну а ми прямуємо далі. я нарешті підійшов до дуже визначної пам'ятки міста, без якої Львову неможливо було б уявити. Це оперний театр Львову. Ось ви можете побачити. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької знаходиться в самому історичному центрі міста на проспекті Свободи, 28 та названий так на честь відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Його відкриття відбулося 4 жовтня 1900 році. Автором проекту є архітектор Зігмунд Гоголевський. саме найкраще пиво у Львові, звичайно, ж в правді, саме тут. <laughs> Друзі, а зараз я знаходжуся у самому серці Львова, у самому центрі біля міської ратуші. От ось вона. Праворуч чи ліворуч від мене на площі ринок. Ратуша протягом всього часу свого існування була місцем перебування центральної міської влади Львова, а сьогодні є резиденцією Львівської міської ради, пам'ятка архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Сучасна вежа Львівської ратуші має висоту 65 метрів і є найвищою в Україні. І саме тут, на площі ринок, я зустрінусь зі своєю знайомою львів'янкою, котра проведе нам з вами цікаву екскурсію стародавнім містом Лева. Натомість ви побачите не історичний Львів з архітектурними пам'ятками, а саме такі цікаві заклади, креативні, неформальні і так далі. Натомість вона забажала залишитись інкогніто, тому в кадрі ви її майже не побачите, а тільки почуєте її голос таке цікавий заклад такий от. Як називається? П'яте підземелля. П'яте підземелля. Середньовічна ресторація. Супер. Ну, в нас дегустації були, час від часу є, там блінблайн. Зараз у нас можна скуштувати 50 грам 35 гривень, є в нас вишнівка, є медзваном дуже смачна, є кизил. Вони такі солоденькі, слабенькі 18-25 градусів. І міцніше ще для мужчин у нас є 33 причастя називається. Це на 33 травм її є охранівочка, достоїнка на хроні. Тож її треба під огурчик солений, який можна внизу злапати в борщі, він безкоштовний, і зразу випить і закусити. Добре, дуже дякую. А спуск в підземелля безкоштовно? Так, будь ласка, проходьте. Ти, пішли глянемо. А є. Ще. І все таке. Це цікаве, коротше. Незвичне. Грубе. Ага. Матрон, да. Ага. Здається, захований дракон. І в кожній кімнаті його треба знайти. А, і Тільки уважно знайде всіх. Шукаємо драконів. Задача не цікава атмосфера. О, дракон. Ось ми одного дракона знайшли вже. Клас. А ми йдемо в іншу залу шукати шукати другого дракона. Ага. О, єс, знайшли ще одного дракона музика така ірландська. Е, до речі, якщо хтось хоче е, самотності, може закрити скелью і його буде тут сховувати. Це там ну. такий собі е, віп. <laughs> Апартаменти. Ага. А тут дуже смачне, до речі, пиво, якесь да? крафтове. Я пробувала каламутне. Mm обычные такие, прям реально колобутные. Нафильтрованные, напевно. Так, це ми вже виходимо, так? Да? А, це так. Ну там ще один є зал для банкетів, але він закритий. Напевно, у них там замовлення якесь. Ага. Друзі, ще один дракон. Ось ми його знайшли. До побачення. Всякі фішечки, які прикольні. До побачення. Підемо, я тобі ще покажу одну цікаву місцину, ти точно там не знала, Домініканський собор, друзі. Іде реставрація наразі. Один львівський художник знайшов собі такого персонажа без е, місця проживання, е, який був дуже стильним і любив. Е, міняти луки. І він його фоткав, і його фотки сюди вивішував. От е, всі е, всі його славік фешн стіна. Такий собі. Цікаво. Ну Тут от є заклад, дзига, він так трошки в підвал йде, а от драбина його маячок. Туди приходять е, митці Львова, в якісь там певні дні, в них там є домовленість, і вони презентують свої вірші, свої твори, свої оповідання. Тобто кожен молодий поет може прийти і показати те, що він робить, і більш е, якісь досвідчення можуть щось порадити, обмінятися якимось досвідом. Тобто це таке арт-кафе, конкретно літературне. Ну там бувають і концерти час від часу, якісь там місцеві гурти роблять. Ну взагалі це вважається місце досвіду, творчих людей обміну досвіду. Обміну досвіду творчими людьми. Тут е, і на вулиці влітку бувають, вони прям тут читають. Тобто Мгм. літній майданчик це ж їх теж. Тобто, не спускаючись вниз, можна посидіти тут і послухати якусь цікаву поезію. М. Ось так от, друзі, будете знати. Кафе Дзига називається. Нам вже відкрили. Така калорійна місцина. Так, правда, бе. Львівські дворики, бачите? Така работаете? Всякие сучасные мистецтва. Ага, добрий день. Тут е, всякі арт-хаус, художники і всякі митці приносять сюди свою творчість і продають. Прикольно. трошки е, як 응? 나 해봐줘 Вона е, вчилася в університеті е, в мистецтві Львівському на е, обробку скла, тому що там був найменший конкурс. Але сам процес її так захопив, що вона ну, все ж таки почала цим займатися і займається вже багато років. І от накопичилось в неї багато всяких різних різних виробів для них і прикольних. Добрий день. шкарпетки додому? Ні, не знав. Піск моди, всі ж діти. Ну, от, а це пам'ятник свині. Знаєш пам'ятник свині? Перше чую. Тут вони з контактуальними е, всякими назвами, а, з прикольними принтами, різної довжини, ну, можна сетами, лопами, можна поодинці. Ага них є сайт, але тут є можна так без доставки. Ми ось, до речі, альтернативи. Так, вчена, боксерка, велосипедистка. Ну, тобто це з новими правилами української мови. Ага. Пів авокадо окремо, от ага, індик. А кидать коли гроші? От кидай, тримайся за пальці і за носа і загадуй. В, прям в капелюх а, на потилиці в нього. Дирочка там є, отвір. Знімаю. А тепер що? А тепер треба за носа і за пальця. І за, за давай, загадуй. Все, молодець. Не туристичні місця, коротше. Справжній Львів зараз побачите, друзі. Дикий місцевий кіт. Львівський. Да. Отакі, О, отакі колорити місцеві. Да, Так, туди теж можна. Це шоколадна майстерня, бачиш, вон Да, ліхтарики да, да, да, даху. да, да, да. Туди теж можна піднятися. Ага. І там покупати шоколаду. Це цікаве відео теж буде, знаєш, як поза кулісами. як Так, оце найменша площа в Європі. Подивись на неї. Оця, да? Так, ось вона. Ага кров якась на асфальті. Що тут відбувалося взагалі? Що забула? <laughs> До речі, е, є, е, бачиш, там багато-багато адрес. Це під час всяких да, різних да, да, пере, перейменувань е, ця, ці вулиці міняли назви, і так історично склалося, що ці назви їх там залишили, вони там так і, так і висять. Трамвайчик. Е, ось він а, їздить да. Е, в якусь годину, чи в другій, чи в дванадцятій. Він е, туди-сюди, туди-сюди проїжджає, дзин-дзин робить як подобається. Ага. А ввечері в одинадцяті, здається, у той пан, що на горі з пащекою, він пише вогнем. І після цього моменту півгодини 50% знижка на все е, меню закладу Дім легенд. Тобто, якщо ти побачив вогонь, телефону можеш сміливити і мати я ж думаю, який пан там дракону такий пан. Так, ну от туди нагору там. Сажатрус, е, да? Так. 48. Беня Зубрик. Якщо тут стоїть е, ухода такий в костюмі чоловік, в нього гудзики, вони теж е, чарівтреш гудзика, потримаєшся, згадаєш бажання. Де не можна з алкоголем? Ось отут не можна ввечері нічого розпивати. Навіть якщо ви це е, алкоголь сховаєте в кавові кухлики з крижечками, поліціянт підійде і попросить дати йому понюхати, що ти вживаєш, тому що ну тут є якесь е, е, місце поховання чи розстрілу єврейських родин, і тут, е, типу, святое місце, і тут взагалі не бажано займатися якимись такими розвагами. Тобто тут треба сидіти і думати про вічність. Якщо не хочете е, потеряти лишні гроші чи не, не лишні, то ну, не важко. Цікаві напої тут продаються. Яна вишня називається. Можеш одразу подивитися. 58 гривень гаряча вишня. Ось в такому кошику. Так, у нас нас. Дякую. ну дивись уважно, от на цю будівлю. Ти її бачив сто разів дитинства. Що, Криївка чи що? Ні, це не Криївка, це реберня. А сам будинок був в кіно радянському, пригадую. Е, Д'Артаньян. Да, да, да, да, да, да, точно. Вони бігали. Да, да, да, да, да, да, Так, ну що, Здається, давай, Іван до Васильович зустрічі. теж тут. Давай, за зустрічі. Така Да. смакота, слухай. Ммм, клас. Су- Супер напой, дуже чіткий. Рекомендую. Друзі, тайська кухня дуже смачна і ціни помірні. Треба буде якось спробувати. Отак от воно, отакий має вигляд. Тільки Тай називається, бачите? Таким чином. А, Поїхали. гриль, ресторан Грилля і пива. А, має таку цікаву фішку. Чура, чураска називається. Чураска. В них е, вхідний квіток на одного, оплачуєш його і маєш необмежену кількість е, м'яса. Тобто тобі будуть нести, поки ти скажеш, що ти не наївся. Хоч всю ніч їж. І е, от цим вони беруть і цікаві і кажуть, що дуже дуже смачно. Друзі, так що якщо хочете багато м'яса, йдіть в чураска. Отак от. Правильно? здається, грузинська ресторація. Угу. Оце новий заклад, ну тут ще не було жодного Це чизбургер, там щось е, сучасне. А тут є, якщо е, родина з дітьми, де манжаро, е, це піца, італійська кухня. У них класна дитяча кімната з аніматорами. Можна дитину там посадити і забути про неї години на дві точно. Я її ледь витягую звідти там дуже О. люблять. А он хтось віддихає вже, бачите, друзі? Слушай, у нас якісь гастро нефаратур виходить, якісь такий, от я би сказав. Да? Іменно не, не туристичні місця Львова, а такі от Закутки. закутки, да. Е, Ти знаєш, ні? А отут Да, е, є звичайна крамниця, Угу. колосок називається. Угу здається, вона е, вийшла. Там звичайні собі львівські ціни, не е, не туристичні. Тобто там можна купити ковбасу, там можна купити пиво за звичайною ціною, не для туристів. Угу. Своя така крамниця. Колосок називається. От вона одна. Де вона? От мені здається, що вона паралельна вулиця, моя помилилась просто. Ага. Ага. От так само, тільки там вище. Угу. Ну, от пам'ятник пролюдимо його. Тут теж молодь тусить ввечері, тут е, збираються компанії не фарські. Ага. сидять, на, бринчать на гітарах, Прикольно. палять вейпи і розмовляють про, Вейпи. напевно, книжки, я сподіваюся. Ну да. Клас, архітектура така. Друзі, наразі я перебуваю на Галицькій площі, і от позаду мене бачите собор Андрія. Бачите, така у Львові вела кур'єрська служба по доставку їжі з любого кафе, ресторану міста. Тут можна заказати. вам привезуть все, що ви захочете. Вартість доставки коштує 30 гривень. Разом зараз підемо до львівського сажотруса в гості. Будемо підніматися на кришу. худий, бачите. Бачите, пам'ятник сажу трусу. Хочу сказати, що гарна погода буде. Ні, не гарна, але гарно, але з душа буде. Я зараз буду кидати монетку в капелюха Саша Трусу і загадувати бажання. Ай, не попал. Сейчас дубль два. Да, что таки не попал. Ладно. Слезаем. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Задавайте питання та пишіть коментарі. Пока-пока.